Peroba no campo, é o nó da madeira Caninga, candeia, cana, tipa, pereira Tem madeira de vento, como da ribanceira Espero que eu fundo, é o verão, não virá É o vento, vento, é o fim da ladeira É a viga, é o banho, está na comieira É a chuva chovendo, é conversa e beira Das andas demais, é o no céu, pare no chão. É um pecado, é uma fonte, é um pedaço de pão. É o fim, hoje é o fim do caminho. Não é um pego sozinho. É um estrego, é um prego, é uma conta, é um pão. É um pingo pingando, é uma conta, é um pão. É um peixe, é um gesto. ela é o dia, é o clima que saja Mari sama. Mari Christmas.